ትኩሩ በነቢሱና አባ አብራችሁ ኑሩ። ሐዘን ይወገድ ሁልጊዜ ሳቁ። ልጅም ወልዳችሁ ለመዳር ብቁ። የኛ ሙሽሮች እንዴት አምረዋል! እንዴት አምረዋል! ዛሬ ሰርጋቸው ማሻላ ሆኗል ማሻላ ሆኗል